Сейчас погасим. Вот сейчас, блин. Прием меня. Толпу ну, понятно, здесь не она так, наверное, да? Да, здесь и здесь. Что, отец мировой или федеральный? Нет, федеральный. Федеральный, давайте. Ну, кому понять? Секретарю. А фамилию помните? Откуда? Мне по вопросу надо взять решение суда тут одно. И... Мужчина был на то. Документы были. А ветер? Я не знаю, а ветер, а ветер. Судья был Политкин Д.А. Давай со мной. Не боишься ничего? Пришли вместе, то пойдем вместе. ебучий культурный пейс сидит, да? que Можно? Нам взять решение суда, которое было. Мам, да, я скажу. Вот судья Фариска, у нас был. Взять вот решение суда. Доктор, Соседнее здание вам нужно пойти. Соседнее здание? А, ну, куда там, да? Это не рабочий так сидел, да? Ну ладно, А вот мировой пункт там где Мировой день, да? Мировой. А мировой здесь мир. Мировой день. Он же есть, как рыбак, мировой. это гражданское дело, мам. Это гражданское, это не уголовное. Просто какой у вас? взять чехую решение суда. То есть не решение сюда ну короче. Участок какой номер? Шесть участков. В Октябрьском районе все мировых. У вас там, скорее всего, написано, какой номер участка. бежать надо. Да. 600 решили. Обе. Так, отловили. Пониматель, еще что-нибудь, судебное что-нибудь есть у вас? Нет. куда вас отправлять? Вы в суд идете или в прокуратуру? Нет, мы идем в канцелярию куда? Ну, Мир... Мировой судья ведь занимается этими актами. Ну, Акт отправили ну, мировому судье. суд отклонил. Нам узнать, по какому решению оснований нет основания на какой состава преступления. А я не знаю. Два участка находятся на улице Новой. Разберу. Ну, у нас вот должен быть суд. Э, так, был, был суд. Суд да. товарища отклонили. И вот мы хотели взять эту бумажку, что отклонили, что там написали в этом отклонении. Нет состава как преступлений, как я вроде знаю. Но ну, как, у меня никакой бумажки нет. Что за суд? за суд какой должен был быть? быть? Алименты. Алименты? Да, алименты. Надо Советской армии. Значит, улицу Советской армии найдите, на каком она, если Там знаем, какой номер участка. поискания. 16 участок. Сюда. А, да, да, 16 просто на крыше уже 16 участок. Мировой судеб поможет. Пошли вместе. Паспорт. まあ、金の価 хотел узнать по обвинительному акту, какой, почему не приняли обвинительный акт по, ну, как это смотрите, по правилу мировому судье Полинин. А что под фамилия? Вот нам нужна бумажечка. Скажите, какая чем под фамилия? Можете? Обвинительный акт отклонен. Нет состава преступления или что, я хочу знать. Ну, это прокуратура написала. Ну, прокуратура, я не знаю. А э, вы отправляете к мировым судьям. С Яблочкова пусть отправили. Нестеренко дознавателя его сочиняла. Дознаватель по Октябрьскому району. А ну, а ну, не знаю, я хотел узнать. Дело? Ну, мы хотели знать, нам вот подавать надо насчет что-то алиментом делать. Там дети с нами. Нам надо разобраться. Второй год уже дети со мной с 9 февраля 2016 года. Сачков бросил их, короче. Я бы хотел узнать, что тут нет состава преступления или еще ну, что, какая причина? Какое преступление, Андрей, какое преступление? Какой прокурор? Про Ну, имеется в виду, кто, кто составил этот обвинительный акт? Дознаватель Нестеренко по Октябрьскому ну, району ну, дознаватель. Да, да. Они отправили а, да, не в прокуратуру, а в прокуратуру в суд отправила потом. Прокуратура отправила в суд. У вас откуда он вообще появился? прокуратуре мы получили. Прокуратуре, вот, печ, печников такой акт товарищ. был на 21 тысячу. В декабре должен быть суд, нам не Нестеренко двойник. Суда не будет, акт отклонили. Вот мы и хотели. Я вот сейчас Значит, планирую на пристав в суд подавать. Мне надо узнать просто, что как. Вы телефон да, приставили, судить на не Просто обратите нам на элементы. Я уже Потому писал, мам, в шестнадцатом году Нестеренко, председателя Октябрьского суда, то есть Невская. Да, я. Я Невская писал уже председателю. Мне написали, типа, подавайте жалобу на незаконные действия пристава. А я хочу иск подать, привлечь их уголовной ответственности, 286 статья. Но превышение полномочий есть они в дверь долбились, когда дети были с нами. Твою дверь ломали, между прочим. 21 декабря. Вот. меня все-таки повестка не надо. Ну, не надо. Так что знаете, что это конкретно. Я не знаю. Какой дырки. Придется судиться с ним по-любому. Наверняка сообщаться. вам направлял по почте, смотрите, конверт вернулся, я вам сейчас из этого, что вам направляла, все выйдет. Погодите, а что, я должен ознакомиться, что вы ну, мне висите? Мне по почте много листов направляли по 16 участку. Меня эти приставы по Октябрьскому району до сих пор хотят осудить за 200 тысяч. Присылают бумажки в ДТИ. Дети со мной уже второй год почти. Я дайте, должна вам дайте вы, потом. выдать кому? Кому я отдаю? Хамадуру Андрею Анатольевичу. Дайте я гляну. Вы а кто? Я Хамадур ну, Андрею У вас на лбу написано. Мой ситуация. 19 часов администрации президента никто ничего не делал. Тут подавать, не писать. Я проконсультировался с адвокатом, сказал, что делать, что ты волнуешься. Так, ваша копия постановления о прекращении ну, уголовного дела. Я бы раньше за ней прийти. А основания а какие? Это, а чего они опять тогда к нам лезут? По-моему, хотят осудить его. Они просто хотят все проблемы Уже создать. Уже сейчас выложили 200 тысяч. Было 21, 200 а тысяч. Откуда они взяли 200 тысяч? За отсутствие действий сошел поступления, но это в принципе. Ладно, все. Угу. Так, отпусти. Так, где подпись? Буду, если напишите копию постановления, то... Если у меня не алимента нет, мне кажется, к нет. Ну, если присутствует исполнительное производство на подпись, значит, они должны быть. Да, значит, она подала. Нужно все равно подавать, убирать, чтобы они брали, да? Надо вам как бы доказать, что дети с вами проживают. Ну, ну, или чтобы она забрала обратно. Ну, если сейчас дети зарегистрированы по моему месту жительства, я могу решить или по месту жительства детей? Родительство. А через районный. Через районный. Ну не смазки же. Можно через архив. Ну, а если Ну, временная регистрация, это вы то же самое, что и ну не прописка. Ну, подавать ее туда идти, да? Нет, здесь можно по месту жительства детей, а не с Очкова, решить и родить. Ну что, решать нам надо. До свидания. Спасибо. я говорил, нет состава преступления. Прекращение уголовного дела. Только мне вчера никто не выслал. Их высылали? Точно не Точно не Точно. Между нами. Она как-то подозрительно смотрела на меня. Это не та, не эта слепа, а та темная. Мне кажется, так весело как раз сидела. А, а там надо какое-то заявление писать. Погоди, погоди. Это, она сказала, что можно решить ее по месту жительства детей родительских прав, если дети здесь будут зарегистрированы. Не по месту жительства матери решать ее, а по месту жительства детей. Ездили канал, да? Да. А это водила, да? Ага. Она скажет, что я буду на пристав подавать в суд. По-любому передадут. когда будет судья Так, он, ну, короче, к мировому суде взять решение суда. Это не мировой был. А, это не это мировой. Федеральный. Дай бумажку. Федеральный. Я без Что вы слушаете? Ну, Какое это сейчас? Так. Поветкин Д.А. судья. Так, 20 октября был 2015 года в 11.15. Мы там секционе нам надо взять решение суда. Что она отозвала свое заявление. Нет, номер один. Ну, пойди. Можно? Куда? Короче, надо потом бери. Это тоже не не порвет, что порвешь. Я хотел взять решение суда, потому что очков подавала Какого меня. Года? 2015. Она отозвала свои, короче, судебные. Это не отдали? определение. Ну то, что там Сачкова, короче. Ну, отказалась. То, что на основании того, что я пишу, сказала, что я хороший папа. Ну, она же так сказала. Пошли, закажете, подготовят вам, придете заберете. Вообще, я где вообще? Здесь все заявление пишите здесь Пештеневская ГМА. Это председатель Октябрьского соглашения? Так. Так, а адрес тут? А, я ну просто Хамангород. Угу. Так, ну... Телефон свой напиши. ничего писал, что тут еще как. Здесь пишите копию определения. Mm. Вот 20 10 -го. Максим, какой у нас 20 лет? Нет, у нас есть WhatsApp, звонят, придете, что заберете. Слушай, понятно, что 8 952 128 6 9. Угу. Да. шею ну, А ты боялась. Чекаев. Ну, Не понял. 30 где ты судебный приступ увидела? Картина, вон, видишь? Ну и чё? П, П, П, П, Там же не Нестеренко сидит, блин. Закрывайся, а то потеряешь что-нибудь. Ой. Что ты? Большое дело делаю. Да? Напугали их до усрачки. <laughs> Ой, надо запись выключить.